挑戦表明だ、おい、もう何も言わない、ああチャンピオンシップ挑戦させる、ただそれだけだ、ああもうよ、こっちとらよ、イライラしてんだよ、はい、もうよ、そういう前哨戦、そののどうでもいい、えあの野郎やりてって言ってんだろ、おい、だったら試合組めよ、この野郎、新日本さんよ、あおい、新日本も、鈴木みのるも、はい 全然叩き直したよね、はい、久々に燃えてきた久々に燃えてきたああだからそれを現実にするまでだよな俺いつも言ってんだろあチャンスをてめえで掴み取るってなお掴み取ってやるぜおい鈴木みのるいや鈴木みのるさんよてめえが何考えてよおい何をほざいてる何をのたまってか分からねえかよおいおめえの返答次第だ言ってる意味分かるよな 逃げるのは勝手だよ、ああ俺が望んでること分かってんだろただそれだけで、ああまあととにかくよリング上で、ああかつてのよ、ああビッグヒルに乗り込んだよその勢い失ってんだろ、ああ鈴木稔さんよいや鈴木稔さんよ、ああ分からしてやるよ本当に怖い人間のことだよ分からしてやるそれだけで。 どの口が言ったんだこの野郎挑戦させろなぜお前が上から物を言うおい真壁闘技いや名もなき平民よなぜ王様に向かいえ盾使おうとするんだよえそんなにこのベルト欲しいのか俺の首が欲しいのか お今すぐここ連れてこいお前今すぐ連れてこいここで俺の前にひれ伏せ土下座しろウケねえけえそんなおい何勝手にてめえ客味方につけてなあ挑戦しますよ次の挑戦者僕ですよなんて既成事実作ろうとしてんだああ おいてめえのなその短い足じゃな俺という大きな大きな山ここに足すらかけることできねえんだよおい真壁この野郎棚橋が倒れそう次は自殺志願者か 赤部闘技は嫌いじゃないね嫌いじゃないね自らてめえの首を差し出してここにやってくるの嫌いじゃないけれどなお前に一言言ってやるおい真壁平民は平民と仲良く前座でやっとけ俺のところに来たとか思ってんじゃねえ